جاءت خارج الملعب هنا للمنتخب الامريكي عوده من جديد على الطريقه التي اليمنى تأتي أثناء ادوار دفاعية الكرة تعود مرة أخرى هل يستمر هذا الصمود؟ هل يستمر هذا الصمود؟ بعد مرور 27 دقيقة زال المنتخب الألوينسي متراجع عائد إلى الوراء يعتمد على التحولات والكرات المرتدة الكرة في الملعب يونس موسى مرة